sekar kampungkasan reronce wangi kembang setaman duhku sumo dewi kang sotyo rerukmi dukito tiah puspito sari kawang wayang purwo kasurong manik manik netro kucet cimat mandang kusumo deh ngrekso rasa ngrekso tresna rasa kang tan ngambara ukara ku mecaping ladi wayangmu kang rerido ati setya ati sebut teng awang kusuma kawe tumandang mandang sampur tresno lawing ledang nyurupi tumrap kepangku kapang duh kita puspita sari kita kang kegowo ngipi kusumaning tias kita kang sawici

летит